कि गुजरू मैं उनकी गलियों से कि गुजरू मैं उनकी गलियों से कि कहीं दिख जाए वो मुझे बस एक नजर कि गुजरू मैं उनकी गलियों से कि कहीं दिख जाए वो मुझे बस एक नजर दरवाजे पर उनकी नामौजूदगी देख उदास हो जाती मेरी निगाह कि दरवाजे पर उनकी नामौजूदगी देख उदास हो जाती मेरी निगाहें वो मुझे खिड़कियों से झाका करते थे थी मैं इसे बेखबर